Привет, друзья! Сейчас вы увидите и услышите в моем новом музыкальном ролике мою версию 12-тактового блюза. Что такое блюз в ясном понимании меломанов и любителей музыки? Ну, <laughs> во-первых, это слово английского происхождения от сочетания двух слов – «bloody wiles», то есть «уныние», «хандра». И, во-вторых, по своему характеру это вид афроамериканской светской, в основном вокальной музыки. Зародился блюз в афроамериканских кварталах крупных городов в Америке в конце XIX века. Позже этот музыкальный стиль э, получил широкое распространение как в джазовой музыке, так и в современной танцевальной музыке. В 40-х годах этот ритм, э, его называли ритм блюз э, или R&B, а также значительно позже появился электроблюз, вестсайд блюз, вест кост блюз, чикагский блюз и так далее. То есть много всякого разного от блюза. Актуальным остается также течение блюз-рок. Это такой гибридный музыкальный жанр, разновидность рок-музыки – объединяющие элементы стилей блюза и рока. В основном инструмент здесь – это э, ведущая электрогитара. Ну вот, вкратце о блюзе все. Теперь еще вот что. В этом видео я впервые позиционирую себя в игре на трех музыкальных инструментах. Это губная гармоника, клавишный и саксофон. Разумеется, все это я сам сыграл и сделал звукозапись. Так что приятного всем вам просмотра. Лето в разгаре, начались отпуска и у кого они предстоят. Всем вам желаю удачного отдыха. Подписывайтесь на мой канал с колокольчиком. И я всегда, регулярно по вторникам и пятницам буду стараться радовать всех вас своими новыми музыкальными фильмами. Пока, друзья, и смотрим «Ночной блюз». Именно так я назвал свою версию стандартного 12-тактного блюза. Пожалуйста.